Uh, dear friends, um, very happy to be with all of you uh, today. Αγαπητοί φίλοι, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Um, as you already know, the campaign for Brexit in Britain was largely dominated by the right. Ε, όπως ήδη γνωρίζετε, ε, η καμπάνια για το Brexit στη Βρετανία ήταν ε, ευρέως κυριαρχούμενη από την ε, δεξιά. Lexit started a bit late, Το Lexit ξεκίνησε κάπως αργά, but we waged quite a vigorous campaign. α- αλλά κάναμε μια αρκετά μεγάλη καμπάνια. <clears throat> Our problem was that there was no single politician from the Labour Party of caliber who was publicly for Brexit. It was a huge problem for us. Το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας πολιτικός από το Εργατικό Κόμμα μεγάλου βελινεκούς ε, που να στήριζε ε, δημόσια το Brexit. Because Jeremy Corbyn, the left-wing leader of the Labour Party, said we will not have a joint campaign with the Conservatives, which was very positive. Γιατί ο Τζέρεμι Κόμπιν είχε πει ότι δεν θα κάνουμε μια κοινή καμπάνια ε, με τους ε, συντηρητικούς, ε, που ήταν κάτι το θετικό. And he spent most of the campaign attacking neoliberalism, attacking austerity, but ultimately came out for a vote for Remain. Ε, και ε, σ- ναι, ε, ε, έκανε επιθέσεις στο νεοφιλελευθερισμό και στην ε, λιτότητα, αλλά τελικά βγήκε ε, υπέρ, ε, και με μία ψήφο υπέρ του, της παραμονής. And the uh, Greek left sent us a gift which was not very welcome. Ε, και η ελληνική αριστερά μας έστειλε ένα δώρο που δεν ήταν πολύ καλοδεχούμενο. And the name of this gift was Yannis Varoufakis. Okay. Ε, yeah. Ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης. It was a bad gift. Ήταν ένα κακό δώρο. Because he spent most of the time campaigning for Remain. Ε, γιατί πέρασε το περισσότερο του χρόνου κάνοντας καμπάνια ε, υπέρ της παραμονής. <clears throat> And when I debated him in public, ε, και όταν ε, συζητήσαμε δημόσια, he said he agreed with most of what I said, και ε, είπε ότι συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπα, but you had to fight from within to change the EU. αλλά πρέπει να παλέψει από τα μέσα για να αλλάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. So we said, how? Και είπαμε πώς. How do you change this particular E EU? Και, και πώς αλλάζεις αυτή την συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. It's not that we are not internationalists, it's not that we are not Europeans. What we are attacking is the EU as an institution. Ναι, Δεν είναι ότι δεν είμαστε διεθνιστές, ε, ότι δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Αυτό που, ε, σε αυτό που επιτε- κάνουμε επίθεση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός. And to this question, they don't have an answer. Και σε αυτή την ερώτηση δεν έχουν απάντηση. In fact, we are proposing now that we try and organize uh, in September or October a small conference of left opponents of the EU to come up and discuss the idea of an alternative constitution. Okay. Ε, ε, στην πραγματικότητα αυτό που συζητάμε τώρα είναι ε, ένα, η διεξαγωγή ενός συνεδρίου το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ε, από αριστερούς ε, αντιπάλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουμε ένα εναλλακτικό σύνταγμα. With Germans like Wolfgang Streeck, with Greek economists like Kostas Lapavitsas, and many others to see, sit down and see can we come up with an alternative? Because that's our responsibility. Ε, ναι, ε, με διακεκριμένους οικονομολόγους από τη Γερμανία, δεν συγκράτησα το όνομά του, και τον Κώστα Λαπαβίτσα, ε, μ, ε, γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε μια, ε, εμείς μια ε, εναλλακτική. <clears throat> Α, αυτό είναι το καθήκον μας. And so this is what we are working towards as far as the EU is concerned. Ε, και αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία δουλεύουμε σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. One aspect of the Romain campaign was very interesting. Ε, μια πλευρά της ε, καμπάνιας υπέρ της παραμονής ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Even by the left which backed Romain. ακόμη και στην αριστερά που υποστήριξε το, την παραμονή. They were very parochial. They were very... provincial, parochial. Α, οκ. Ήταν πολύ ε, μ, ναι, επαρχιώτικη αντίληψη. They claimed to be fighting for Europe, ισχυρίζονται ότι δουλεύουν για την Ευρώπη, but they had no real idea what the real Europe is. α- αλλά δεν έχουν πραγματικά ιδέα για το τι είναι η Ευρώπη. Europe was EU, Europe was seen as an abstraction. Ε, η, η Ευρώπη ε, ε, γίνεται αντιληπτή ως μια αφαίρεση. The only people who raised what the EU had done to Greece was Lexit. Ναι. οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι έθεσαν το τι έχει κάνει η Ευρώπη για στους Έλληνες είναι αυτοί που υποστήριξαν το Lexit. And myself and John and many other people campaigning said for us One of the most important reasons to kick the European Union in its backside was to punish them for what they had done to Greece. Ε, και αυτό που είπα εγώ και ο Τζον ε, ήταν ε, ότι ένας ένας από τους λόγους που θέλαμε να κλωτσήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν για να τους τιμωρήσουμε για αυτά που έχουν κάνει στην Ελλάδα να τη κλωτσήσουμε στα πισινά. Ναι. Ε, είσαι... Είμαι πιο ντροπαλή από σένα. Uh, but from the Romain side, there was no criticism. Even the people who said they were critical never expressed any criticism of how the European Union functioned αλλά και όσοι κάνουν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν άσκησαν κριτική για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. So have no doubt about it. The Brexit vote is a big slap in the face for the British establishment, the British financial establishment and for the European Union establishment και μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι η ψήφος για το Brexit ήταν μια σφαλιάρα ε, στο κατεστημένο, το οικονομικό κατεστημένο, ε, το βρετανικό κατεστημένο και το ευρωπαϊκό κατεστημένο. And I have to say that uh, the people who were defeated are already discussing how they can turn back the defeat. Ε, και οι άνθρωποι που ιτήθηκαν ήδη συζητούν για το πώς μπορούν να ε, ανατρέψουν αυτή την ε, ήττα. And secretly they whisper to each other, Tsipras did it in Greece. <laughs> και μυστικά ψιθυρίζουν στο αυτή ότι ο Τσίπρας το έκανε στην Ελλάδα. Let's learn from him. Ας μάθουμε από αυτόν, ας διδαχτούμε από αυτόν. But the problem for them is this αλλά το πρόβλημα για αυτούς είναι αυτό. They have to make a choice between political costs and economic costs. Θα πρέπει να υπολογίσουν το πολιτικό κόστος και το οικονομικό κόστος. And I think the more intelligent people amongst them will realize that the political costs of ignoring the referendum will be much, much higher than the economic costs. Και οι πιο ε, ευφυείς από αυτούς τους ανθρώπους αντιλαμβάνονται ότι το να αγνοήσει κανείς το δημοψήφισμα, το πολιτικό κόστος του να αγνοήσει κανείς το δημοψήφισμα, θα είναι υψηλότερο από το οικονομικό κόστος. And Jeremy Corbyn, the leader of the Labour Party, has called in public for the immediate invocation of Article 50, putting it into practice. Ε, Ε, και ο Τζέρεμι Κόρμπιν ε, αμέσως έχει καλέσει δημόσια για την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Έτσι, no, ε, Είναι το άρθρο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης που προβλέπεται της αποχώρησης μιας χώρας. Uh, because we have now a triple crisis in the United Kingdom. γιατί τώρα έχουμε μια τριπλή κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο. The first is a crisis of legitimacy of this kingdom itself. Uh, ναι, το πρώτο είναι ε, ε, ένα ερώτημα πόσο θεμητό είναι το Ηνωμένο Βασίλειο το, το ίδιο. Πόσο, πό, ναι, πόσο νόμιμο είναι. that is that the Scottish people now very clearly want to be independent. Uh, δηλαδή, ε, τώρα η, ο, ο λαός της Σκοτίας θέλει να είναι ανεξάρτητος. And a debate will open up as to how independent they can be inside the European <laughs> Union. They will learn themselves. Ε, και η συζήτηση είναι τώρα ε, πόσο ανεξάρτητη μπορεί να είναι η ίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Whether it is better to go into the European Union or to have a, a northern bloc with Norway and Iceland, as is being suggested. ε, ε, αν θα είναι καλύτερα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαμορφώσουν ένα βόρειο μπλοκ με την, ε, ε, ε, ε, ναι, με την Ισλανδία και Νορβηγία, οκ, okay, με τις βόρειες χώρες. the second problem for them is a problem uh, is a huge crisis now in England. Το δεύτερο πρόβλημα είναι In England, I've talked about Scotland. Now I talk about, about England. England. Okay. Το, το δεύτερο πρόβλημα αφορά την Αγγλία. Uh, Here, there's another crisis of legitimacy that large numbers of people want a left-wing party. Okay. Ε, και στην α, Αγγλία υπάρχει ένα ε, ζήτημα ε, ε, νομιμότητας. Ε, I'm sorry, the last one was Large numbers of people people are leaving the left party. no, I said- no. want a left-wing party. Α, οκ. Ε, Επιθυμούν ε, την ύπαρξη ενός αριστερού κόμματος. And the establishment inside the Labour Party is resisting this very strongly. Και With, το καθεστώς ε, εντός του εργατικού κόμματος αντιστέκεται στεναρά σε αυτό. with horrific scenes taking place uh, almost every week. With? Terrific. I'm Φοβερές sorry. σκηνές διαδραματίζονται Α, κάθε οκ. εβδομάδα. with attempts made by the majority of the Parliamentary Labour Party to get rid of its elected leader. Okay, uh, I think I'm tired. <laughs> Οι προσπάθειες από, τον, ε, από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να απαλλαγούν από τον εκλεγμένο τους αρχηγό. And in order to defend their leader, we have astonishing figures that since the attempt was made to get rid of Jeremy Corbyn, a hundred thousand people joined the Labour Party in under two weeks to back him inside the Labour Party, most of them to back him. Πιο, πιο συγκεκριμένα, από τη στιγμή που άρχισαν αυτές οι επιθέσεις εναντίον του Τζέμι Κόρμπιν, πάνω από 100.000 ε, μέλη, άνθρωποι γράφτηκαν ε, στο εργατικό ε, κόμμα με σκοπό κυρίως να τον, να τον, να τον στηρίξουν, όχι να τον ρίξουν, να τον στηρίξουν. Backup, Corbyn. So Labour's membership today is a quarter of a million members. Άρα, αυτή τη στιγμή, το 1 τέταρτο making it, I think, the largest political party in the European Union. Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 250.000 μέλη και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των μελών. And this is a crisis which is unresolved. Και αυτό είναι μια κρίση η οποία δεν μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή, δεν έχει λυθεί ακόμα. Corbyn is fighting back very strongly. Ο Corbyn αγωνίζεται και μάλιστα αγωνίζεται πάρα πολύ δυνατά. He has the support of his membership. Έχει την υποστήριξη των μελών and most of the parliamentary people elected under previous prime ministers like Blair and Brown are refusing to accept him. και το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής του ομάδας, οι οποίοι είχαν εκλεγεί υπό το προηγούμενα ε, καθεστώτα, ε, υπό τις προηγούμενες κυβερνήσεις ε, στην Αγγλία, αρνούνται να τον στηρίξουν. So it's a critical situation within the Labour Party. Είναι άρα μια αρκετά ε, ε, Ε, ε, σημαντική ε, κριτική στιγμή για το μέλλον του εργατικού χώματος. And this is a, situation both in Scotland and in England which is not going to go away. Και αυτή η κατάσταση, μια εξίσου άσχημη κατάσταση, συμβαίνει ταυτόχρονα στη Σκοτία και στην στη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίες ζητούν αυτή τη στιγμή την απόσχεση. The advantage of Brexit is that this is one of the large countries in Europe which has decided to do it. It's not a small country. Η- Το σημαντικό, το σημαντικό λοιπόν στοιχείο στην υπόθεση του Brexit είναι ότι είναι μια μεγάλη χώρα που αποφάσισε να το κάνει, να το κάνει αυτό το γεγονός και όχι μια μικρή χώρα. And how i the debate will develop on a European scale, we can already see. και πώς αυτή, αυτός ο διάλογος, αυτή η κουβέντα σε μια πανευρωπαϊκή κλίμακα θα εξελιχθεί τούδε και εξής, αυτό μπορούμε ήδη να το φανταστούμε, μπορούμε ήδη να το δούμε. In Denmark, all the opinion polls are showing a demand for a referendum. Στη Δανία, το, όλες οι δημοσκοπήσεις βγάζουν ως αποτέλεσμα ότι είναι επιταγή λαϊκή ένα δημοψήφισμα. Holland in France is so worried by the Brexit that he has done something which nobody ever thought he could do. It's a threat, but it's an indication. He has said that France will veto an EU pact with the TTIP. Για την Ολλανδία και τη Γαλλία... Ε, Ο Ολάντ στη Γαλλία. α, Ο Ολάντ στη Pardon. Γαλλία. Για τον Φρόσπα Ολάντ στη Γαλλία, το, ε, ε, η διεξαγωγή ενός ε, δημοψηφίσματος μέσα στον, στο, χώρο της Γαλλίας αποτελεί μία απειλή, ε, μία απειλή και ο ίδιος ε, λέει ότι θα προσπαθήσει με βέτο, επιβάλλοντας βέτο, να φέρει, αν καλά θυμάμαι το τέλος της φράσης, τη συμφωνία TTIP στην ε, τη Διεθνή Διατλαντική Συμφωνία. And the last ο ΛΑΤ πιέζεται στη Γαλλία και παρότι δεν θέλει ο ίδιο δημοψήφισμα, ήδη αναγκάστηκε να υποσχεθεί ότι θα αναδιωθεί στην TIP, την ε, Συμφωνία Διατλαντικού Εμπορίου. And the last point I want to make is the question of racism and immigration. Το τελευταίο ζήτημα που θέλω να αναφερθώ είναι το ζήτημα του ρατσισμού και της μετανάστευσης. Of course, the extreme right played a big part in this campaign, and so the UKIP argued on these positions. Ασφαλώ η ακροδεξιά έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την εκστρατεία και από αυτή την άποψη το UKIP του Νάιτζελ Φαράζα, το ξενοφοβικό ακροδεξιό κόμμα, είχε σπουδαίο ρόλο. But let me tell you an interesting and odd thing that happened 48 hours ago. Αλλά να σας πω κάτι ενδιαφέρον ε, και περίεργο που συνέβη 48 ώρες πριν. Uh, the woman who is probably going to be the next Prime Minister of Britain, Theresa May. Ε, η γυναίκα που πιθανότατα θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός της Βρετανίας, η Τερέσα She was a Remain. Ε, Ήταν με την παραμονή. She said that the position of foreign people from Europe είπε ότι η θέση των ξένων ανθρώπων από την Ευρώπη had yet to be decided. Ε, πρέπει να εξεταστεί, να αποφασιστεί. Farage came out and said this is an absolutely disgusting statement and the foreign people here should have a right to stay. Ο, ο, ο Farage, ε, είπε ότι α, αυτή είναι μια δήλωση α, Αειδιαστική. αειδιαστική ε, ε, και ότι οι ξένοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν. So the notion, the notion that the Remain people are pure anti-racist, they're- it's completely, complete nonsense. Ε, η η έννοια, η ιδέα ότι οι ε, άνθρωποι του, ε, ε, της παραμονής είναι ε, ε, ε, καθαρά αντιρατσιστές είναι μια ανοησία. Two of the largest towns with large ethnic minorities and sometimes majorities, Birmingham and Bradford voted leave. Ε, δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις που έχουν ε, ε, εθνικές μειονότητες, το Birmingham και το Birmingham και, το Bradford, ψήφισαν για το Brexit, υπέρ του Brexit. So uh, it's a simplistic argument to say that this was all about racism. Είναι ένα α, απλοϊκό επιχείρημα α, ότι... αμ, sorry, could you repeat? Ότι ήταν για το ρατσισμό. Α, ότι, ήταν, ε, ε, ότι είναι υπέρ του ρατσισμού. Uh, it was effectively, if, if you, my opinion is that Brexit was a decision by 17 million people to slap the elite, slap the British establishment in the face, and say, We are fed up with you, we are fed up with your politics, we are fed up with neoliberalism, we are fed up at living awful lives. That's what it was about. Ήταν ουσιαστικά η ψήφος ε, με δυο, σε δύο γραμμές, κατά κύριο λόγο, ήταν η απόφαση 17 εκατομμυρίων ανθρώπων να χαστούκίσουν κατά πρόσωπο το πολιτικό κατεστημένο και να του πούνε ότι που χτίσαμε πια με τον φιλελευθερισμό, ότι φτάνει πια με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. That's what it was about, and that is why we have a basis now of working together with like-minded uh, European socialists, trade unions, informal networks, social movements to try and build something better. It will take a long time, we know that. But that is what we must aim towards. Γι' αυτό ακριβώς ε, υπάρχει το αντικειμενικό έδαφος, υπάρχει η βάση για να δημιουργήσουμε ένα πλατή δίκτυο με σοσιαλιστές, συνδικαλιστές, αριστερούς προοδευτικούς ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα απαιτήσει πολύ χρόνο. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά μπορεί να γίνει. That's